Eh, deixo vos eh, dous, tres minutinhos a cada un, ideas un pouco fortes, eh, tanto a pregunta que lanzou Patri, como os próximos retos, tanto na forma de construcción dos espacios, na forma de participar, ou que vos apeteza compartir un pouco a resposta a Patri, eh, eh, como construir os próximos pasos, para, para pechar, dous, tres minutinhos, por favor. penso que non son... Teño dous minutos, vou ir ao peche de, ao dereito, perdón. <laughs> eh, para min, de cara ao futuro, non esquecer que nos trouxo aquí, e cando analizaba estes factores de éxito era menos dogmatismo e menos rigidez, eh, non esquecer que aportar cous, eh, ter un factor ilusionante en positivo, ter factor, eh, transmitir ilusión, transmitir expectativas de vida mellor son claves. A mí gustaba moito aquel primeiro lema das europeas de Podemos, Cando foi a última vez que votaches con ilusión? Ilusión era a palabra clave. Eh, eu cando fixen un libro dun tema tan tan pouco seductor como é reducir o consumo, chamelle consumir menos, vivir mellor, porque creo que vivir mellor era moi comercial. Penso que as persoas nos importa vivir mellor. Eh, temos que ser comerciais, e temos que apostar por ilusión, vida mellor, sen dogmatismo, sen amargura, seducindo, transmitindo esa alegría, ese prazer do cambio. E, eh, e outra, outra cousa é que temos que conquistar ese terreo de xogo do que agora xa de moda esa palabra de hexemonía cultural que é a vida cotiá. A vida cotiá e como nos, e aquí volvo a construir alternativas, como nos informamos todos os días, é moi duro poñer a radio FM e cabrearse con todas as emisoras. É moi duro. Entón, eu penso que temos que ter como mínimo un xornal en papel é moi difícil porque é deficitario, unha tele en TDT moi cara, pero supoño que como reto, como movimento, teríamos que polo menos comenzar por unha radio en FM. Non ter que escoitar carne cruda en internet e ver... Que decir, ter que ter, que ter algún medio de masas. Non sei, se podía ser unha radio FM máis alternativas, falaba con Claudia e con Xavi no camiño, na Coruña que nos fai falta un centro social, non hai un espazo de encontro, non hai un espazo do, do, do asociacionismo, un espazo de festa, cando tivemos que organizar un concerto e xa que malo pasamos, penando polos bares. Eh, temos que ter espazos de encontro do corpo, do afecto, onde atoparnos, onde celebrar, onde compartir. Ou sexa que as institucións teñen que que favorecer medios de comunicación teñen que impulsar eh, ou favorecer que haxa espazos de encontro teñen que favorecer impulsar alternativas económicas porque cando consumimos, traballamos, vivimos, nos divertimos de outro xeito, aí nos quedamos pegados quer dizer, se traballamos en cooperativas se consumimos a través, eso é músculo que o día que saíamos das institucións temos un contrapoder algo que nos engancha ao cambio de maneira moi, moi vital, moi algo que non se despega da pel, porque a miña filla, que teño unha filla de 7 anos, leva indo cada semana a cooperativa de consumo desde que naceu, ese algo que leva con ela e que seguramente seguirá pegado a ela. Se soe votar, se soe participar políticamente, o día que baixo o suflé, non nos quedará nada, non temos unha vida cotía que cambio, que diferente. Eh, bueno, vou empezar pola última das preguntas que nos deixamos eh, moitas cousas supoño, pero o que deixamos foi a moita xente válida, eh, víctima do desencanto, tamén deixamos algún fardo que non pasou nada por deixar polo camiño, pero todo o mundo importante, todo o mundo necesario, eh, esa xente sí que quedou, por eso temos que traballar eh, o tema de eh, o que se comentaba de que, como facer desde, desde as institucións, como manter o contacto coa praza. Eu non sei como facelo, pareceme moi ben o, o que acabas de comentar. Eh, supoño que hai outras moitas pequenas cosas nas que temos que reflexionar, igual tamén temos que preguntar na praza. O sea, é algo tan simple como eso, preguntar como, eh, como facelo a través de esos centros, de esos lugares. Eh, o malo é que sempre, eh, cando se forma ese tipo de centros, sempre acaban sendo un pouco guetos eh, o sabemos todos, o sea, a xente non se, non se acaba de achegar, hai que buscar a forma de facer que todo o mundo, non só nos mesmos, o sea, calquera se, se poda sentirse atraído cara, cara, cara, cara a esos lugares de, de reunión e poda poner o que quere. Eh, falábase de, de coherencia, imprescindible, eh, vai ser moi difícil, eh, te, te, sabemos que vai ser difícil mantela, moito, Como facelo? Recordándonos todo o rato, por eso necesitamos ese contacto constante, esa, ese recordo, ese, ese esclavo que la César, recordándole que era humano, o sea, necesitamos constantemente, a ser posible que no seamos esclavos, <laughs> eh, necesitamos gente que nos recuerde dónde estamos. Eh, eh, para mí no es fácil porque sigo estando en el mismo sitio, pero una vez que estás en una institución, sí necesitas que te digan quién eres, que te recorden constantemente hasta ser molestos quién eres, de dónde ves, y dónde vas a volver, porque é importante atentamos o ideal político nos vamos a volver aos mesmos sitios non queremos quedarnos sempre na esfera da, eh, da institución e hai ese regreso e cando regresas se non sabes eh, traballar coa tua xente cando regresas non se van querer ali e ti queres volver a tua casa entonces igual por aí eh, recordabas o tema da experiencia é importante que reflexionemos sobre as, as cousas que se fixeron moitas e moi boas eh, se comentaba o tema de, dos insumisos a, de, que foi un movimento eu falei a antes do, do tema da, fixen un recorrido moi, moi rápido falei da, eh, das manifestaciones en contra a guerra non só das últimas sino da, da primeira guerra do Golfo todo eso está aí eh, o movimento antimilitarista que é algo moi importante o movimento pola paz eh, todo eso non podemos perdelo está aí, son anos de traballos hai partidos que traballaron e siguen traballando moito e moi ben eh, hai que saber traballar con partidos que incluso non estén con nos nas mismas, nas mismos líderes, eh, líderes políticas, eh, que, que non traballen xuntos nunha mesma marea, de como te queramos eh, chamar, pero que van a ter, eh, ainda así, os mesmos objetivos que nos. Hai que aprender a limar esas asperezas, hai que buscar como, ainda que non nos presentemos xuntos si, si, se, si pasa e presentamos todos juntos sería maravilloso, pero ainda que cada un vayamos por un lado, temos objetivos comuns e que traballar neles. Eh, non hai que esquecer que toda esa xente válida que non está en outros lugares a queremos para nós. A queremos traballando con nosas institucións. Porque dame o mesmo de que partido sea, o que me interesa é a tua experiencia e o que me podas aportar. Hai que aprender a non ser sectarios. Eu non sei como vamos a facer todo eso. Manter a coherencia, non sei se sectarios acordarnos do pasado, mirar cara ao futuro, ni, ni idea, pero temos que facelo. <laughs> que deixamos no camiño? Eu creo que sobre todo inocencia. Eh, de vez en cando, eh, eu falaba cos colegas, eh, ahora, ahora estamos no camiño de, de chupar hostias. Sí, sí, sí. Eh, de repente vas, vas levando puñetazos por un lado, por outro, e, e entonces vas perdendo inocencia. Pero eso non quer decir que non nos tenemos que esforzar en non perder, en non perder o contacto coa realidade. É vital e importante. Eu comparto cos que decían xente ahora está aí sentada que sí que pasó no 15M que parecía que era o alfa e omega, non hubiera nada antes e, e solo en eso iba a acabar e eso, e eso non pode ser eh, comparto das políticas novas que non teñen que estar só feitas por xente nova sino por todas e todos o feminizado é importantísimo eh, o cambio vai ser da man das mulleres ou, ou creo que non será e Y sobre todo a mí me gusta decir, outro día pasaba en Facebook, que me, me, me, me iba a decir me incordiaba, eh, me decían, pero, pero tú, tú eres de Podemos o tú... Eh, eu estou en Podemos, que non son de Podemos, que parece o mismo pero non é igual. Entón, eh, temos que ter os pés no suelo, utilizar as ferramentas que pouco a pouco a sociedade e a política nos dá para cambiar para, para conseguir unha vida mellor, a ilusión. Pero non podemos caer no juliganismo e perder a practicalidade. Eu creo que é básico. Mark Twain decía que nunca, nunca nos equivocaremos cando pagamos o correcto. Temos que ter a xente ao noso lado para saber o que é o correcto. Se non, pode, pode se nos ir a olla. Entón, <laughs> a inteligencia colectiva é, eh, é, eh, é traballo en equipo. Pois para rematar, decidindo que mm, somos eh, intrusos dentro da institución, eh, estamos circunstancialmente dentro da institución, eh, espero que dentro de 4 anos ou dentro de, dos anos que sexa, no, cando saíamos dali, podamos realmente seguir sendo as mesmas persoas. Eh, creo que mm, para que as as políticas non sexan realmente diferentes, eh, temos que facer memoria, temos que reivindicar, recuperar e escoitar o que pasou antes e quen estivo antes que a nós e que se fixo antes que a nós, inclusive os que estiveron a, a, na, na, nos 4 anos anteriores. É dicir, non todo o que se fixo antes está mal feito. Eh, e, hai que, e hai que facer memoria e hai que poñelo no papel. Eh, Creo tamén que para que as políticas sexan estructurais, non? como para que os cambios sexan reais, eh, temos que non, <laughs> non, non esquecer nunca que detrás de agora mesmo nas institucións, bueno, sempre nas institucións, nos movimentos, hai persoas. Entón, somos persoas facendo cousas, non? Eh, nos entramos no Concello e, e, e xa había funcionarios e funcionarias aí, e cando nos vayamos van a seguir estando aí. Co cal hai que traballar con eles e con elas, hai que traballar nese plano de cousas Eh, situándonos no mesmo nivel de importancia que serán esas, esos espacios e esas políticas de participación para que a participación quede. Pero, si estructuralmente os funcionarios e as funcionarias non entenden estas novas lógicas de traballo e estas novas lógicas de, de funcionamento, entón non servirá de absolutamente nada todo este esforzo. Entón, eh, traballar cos funcionarios, traballar coas persoas, en definitiva. Eh, e, Eh, e romper os compartimentos estancos. Romper os compartimentos estancos na institución, eh, me, me alegra moito que non, non te has falado eu tanto da institución, sino me escoitar pois a xente que non está na institución falando da institución como pois, do mesmo xito que eu falaría. Non, me alegra <laughs> non, non, non, non caer niso que ao final estamos todo o rato lamentándonos. Non? Pero é certo que dentro da institución sí que notas moito os compartimentos estancos, de, do, dos servizos, non das concellerías, a concellería X, a concellería Y, e a falta de relación entre elas nos pasa igual, <laughs> nos movimentos, é dicir, eh, acabamos relacionándonos solo entre nós, eh, na arte, os artistas levan moitos anos facendo e reflexionando políticamente e temos que misturarnos e relacionarnos, eh, reivindico o corpo, reivindico as cousas que nos pasan co corpo e cando falamos de que as cousas non perder o lugar onde vimos, eu diría non perder a noción e a sensación que nos deu a praza, que nos dá cando algo te gusta, cando algo te fai sentir ben, cando, te, cando sientes que é un espacio onde podes estar. Ben, para min é unha, unha sensación física e reivindico esa, esa fisicidade tamén da, da política.